Alors bonjour tout le monde, bonjour la tribu Galéon. Donc déjà, pour commencer, je tiens à m'excuser de la fameuse stratégie des 10% euh, au listing. Voilà, ça venait, ça c'était une idée de ma part et je souhaitais qu'on ait une distribution la plus équitable possible entre tous les investisseurs par batch de 10% pour tout le monde. Et on a vu que ça a eu un effet escompté qui n'était pas forcément le mieux puisqu'il y a eu une incompréhension de la communauté. Et donc euh, on a réagi en libérant le, reste des tokens euh, après le troisième batch de 10%. Donc ça a un impact sur le cours. Euh, on, avait décidé d'innover pour euh, avoir une approche, peut-être stabiliser le cours, et finalement, ça n'a pas marché. Donc euh, bah, parfois, quand on innove, il y a des choses qui ne marchent pas forcément. mais il faut savoir aussi prendre des risques. Donc maintenant, l'objectif, c'est de partir sur des nouvelles bases, des bases saines. Donc les tokens ont été distribués. Alors ceux qui n'ont pas encore reçu leur token, peut-être ils n'avaient pas transféré leur leur wallet. Donc c'est important de le mettre sur la, plateforme. Elle sera disponible à partir de lundi pour, les retardataires. Maintenant, il est temps de construire l'avenir de la santé sur la blockchain. Euh, ce qui s'est passé au listing n'affecte en rien euh, les opérations de Galéon, qui euh, on conserve les mêmes fondamentaux. C'est un projet qui est très solide, qui fonctionne avec des hôpitaux. on avance énormément sur d'autres points aussi. L'équipe euh, va sortir, on, va on travaille d'arrache-pied pour pouvoir sortir l'offre de staking, c'est-à-dire d'épargne euh, crypto rapidement. Euh, l'objectif, c'est pour ceux qui, sont, qui croient dans le projet et qui souhaitent rester sur du long terme, bah, ils puissent avoir des récompenses grâce à ça. Et, donc, et ce qui est important aussi, c'est qu'en parallèle, on continue à travailler avec les hôpitaux et on continue les déploiements. En tout cas, je tiens à passer un message de merci, un grand merci à la communauté. On a eu beaucoup de messages de soutien. Euh, il y a eu aussi des messages euh, de personnes qui étaient euh, en colère. je tiens aussi à remercier tous nos modérateurs et community managers qui sont vraiment plus haut, la, première ligne avec la communauté. C'est important de, garder une communication dans le respect. Hein. On n'est pas là pour, vous arnaquer. On est vraiment là, on, construit un projet solide et avec la communauté. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. Nous, on va continuer à construire. Donc ceux qui veulent être avec nous, bah, vous serez les bienvenus.